balaanta balladanay faday suurudlanka deera fadne door haada fadhi midabkii daa'inkay inkay indooray daaga waaye idaanga meel doranku galay dognamaadii oo megal hohoka deeamas eedkiin daneyo biyo diirkiin isku qaadena diyaana i doorna fiidya daa-imow nagdeena midibshoo door soomay dadnamaadii kubaheena dabwal ma indirsadaa ah kuleelka ba-an doran hunufka hadeeraw korsho miisku difaaca ah koro magaarkaba diirameeyey lugaa ba-anka duuban daawada midabka laka dooraya balaanta eed indanayeen lamuuya doogaha ii deeray Tan inkudaranon lukuderiyey dakatir kudageyn yasin daren sifadey bilamey sin Daawada qaskaska oo kiimika daronka jarto biikalararka dari iyada lankuderiyey bilamey korkin inisku kudarten. Waanaho diido dantay ani gorode dooga dukaan antiseet walifadaas dalbato dhib hakoodera digning adii diiday lankadaaway hob white dadman eedaso walikadeerka dulqaadoy foolfun dareere e faydoro lendeyi korne maaliis dareert i kormidibshay inis lahayne meelba laabanta e midoobanti wiliki damboyt ಹಿರಿದೇ ದళాలి యాలనో walyar hohodiran daaw ay samaane boogto horle indare rasuulka daalaw mami kale ku damboy daaw ismaryo caafimaadtii dan ayaa soo rasuulka doojiya indiidanayniyaaba midibsha indooriyaane tii doonnaga too dantiya gorado ay too shaydaan duufsado diyaanadan aragda caafimaad yaa iniis diiday cudur lugaaja ka doonatay saas indareensanaatay